hello and welcome friends class tenth के कंप्यूटर साइंस के सीबीएसई बोर्ड्स e के एग्जाम होने वाले हैं और uh, मुझसे सवाल पूछा गया रिशिता मिश्रा ने सवाल पूछा है कुछ कंडीशंस दी गई हैं और सवाल क्या है एक सैंपल पेपर मुझे दिया गया है ये देखिए ये क्वेश्चन है एसक्यूएल में ऐसा आपको बनाना है और ऐसा ही नहीं बनाना है इसके बाद यहां पर एसक्यूएल कमांड भी लिखना है to show all the information about IT teachers IT teachers की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आईटी टीचर्स यानी कंप्यूटर की तो कंप्यूटर यहाँ पर है ये जुगल नाम है फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर है तो केवल इन्हीं की हमें इंफॉर्मेशन देखनी है पहला तो सवाल ये हो गया अगर पूरा इंफॉर्मेशन देखना होता तो क्या करते वो भी बहुत आसान है तो यही सब होने वाला है आज के इस वीडियो में यहाँ पर अलग-अलग सवाल दिए गए यहाँ पर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या है to display the subject of all teachers 40 कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी एज मोर देन 40 इयर्स है तो उनके रिकॉर्ड केवल डिस्प्ले कराने हैं with the help of SQL command तो ये सब कैसे होगा ये समझ लेते हैं सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के यहां से क्वेरी डिजाइन पे आते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया है इसी पर हम काम कर लेते हैं अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं ये आ गए यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक टेबल तो ये लिख दिया क्रिएट टेबल इस तरीके से आपको लिख देना है टेबल का नाम क्या है देखिए यहां पर दिया गया टेबल का नाम तो इस टेबल को ओपन करके दिखाता हूं ये देखिए टीचर्स दिया गया नाम क्या दिया गया है टीचर्स तो आपको भी टीचर्स ही लिखना है तो यहां पे लिखिए teachers T E A C H E R S teachers के नाम से ये टेबल तो बन गई अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्मॉल पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा अब इसमें रिकॉर्ड क्या-क्या लेके आने हैं वो उसकी बात कर लेते हैं तो यहां पे देखिए पहला है नंबर नंबर लेके आना है अब नंबर इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है ही है इंटीजर डेटा टाइप इसमें कोई दो राय नहीं है तो चलिए यहां पर हम कर लेते हैं नंबर पहले में क्या करना है फील्ड नेम रखना है नंबर ये फील्ड नेम है आपका ये नंबर रख दिया हमने और ये इंट डेटा टाइप है कौन सा डेटा टाइप है इंट डेटा टाइप बस कॉमा दे दीजिए कहीं प्राइमरी की का कोई प्रश्न नहीं उठता है कोई सवाल नहीं है प्राइमरी की का क्योंकि यहां पर कहीं भी कुछ प्राइमरी की के नाम से हमें नहीं दिया गया है ठीक है तो इसमें का एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं ये वाला ठीक है और एक ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करा के दिखा दूंगा ठीक है इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ठीक है तो अब देखिए ये दिया हुआ है to display the subject of all the teachers whose age is more than 40 years और हमको ऑल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना ये भी करना है काम तो ये सारे काम हमको करने हैं तो अभी हम फिलहाल स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करते हैं तो ये देखिए नंबर हो गया अब नंबर तो ये आता चला जाएगा अब फिर नेम है तो यहाँ पे नेम भी हमको लेके आना है तो नेम लेके आने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे लिखेंगे name N A M E name name क्या होगा टेक्स्ट डेटा टाइप हो सकता है वायर कैर भी रख सकते हैं नो प्रॉब्लम यहां पे कॉमा दे दीजिए कॉमा दे करके फिर आइए अब क्या करना है नेक्स्ट क्या करना है यहां पर एज है तो एज कौन सा डेटा टाइप होगा एज भी नंबर डेटा टाइप हो सकता है तो यहां पर हम नंबर लिख देते हैं N U M B E R number data type दे दिया ठीक है आप यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते हैं चाहे तो फ्लोट दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिख दीजिए F L O A T float तो फ्लोट डेटा टाइप भी हो जाएगा ये फ्लोट का मतलब ये डेसिमल में भी वैल्यूज कंटेन करेगा लेकिन अगर आप इंटीजर लिखते हैं तो डेसिमल में वैल्यू कंटेन नहीं करेगा तो ये हो गया अब फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद क्या करना है यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है और फिर डेट ऑफ ज्वाइन दिया हुआ है तो सब्जेक्ट और डेट ऑफ ज्वाइन की बात कर लेते हैं तो यहां पर नेक्स्ट में आते हैं लिखते हैं subject S U B J E C T subject हो गया सब्जेक्ट ये कौन सा डेटा टाइप होगा इसको भी हम टेक्स्ट रख सकते हैं चलिए इस बार वेर कैर रख लेता हूं दोनों ही करके बता देता हूं टेक्स्ट हमने ऊपर ले लिया था ठीक है और यहां पर वेयर uh, कैर ले लेते हैं ठीक है तो नेम को हमने टेक्स्ट लिया था यहां पे वेयर कैर ले लेता हूं साइज की रख देता हूं 50 ठीक है यानी 50 कैरेक्टर्स तक ये लेगा उसके बाद नहीं लेगा ठीक है कॉमा देते हैं आगे क्या है एक बार फिर से चेक करते हैं ये देखिए सब्जेक्ट के बाद है डेट ऑफ ज्वाइन तो यहां पे लिख देता हूं डेट ऑफ ज्वाइन तो डेट ऑफ ज्वाइन लिखते समय आपको ध्यान देना है अंडरस्कोर का प्रयोग करना है गैप नहीं देना डेट ऑफ ज्वाइन आपको अंडरस्कोर लगाना है इस तरीके से ये डेट ऑफ ज्वाइन हो गया अब यहां पर क्या होगा date and time data type आएगा तो यहां अब चूंकि समस्या ये है कि यहां पर हमने रखा है नंबर अब नंबर तो एक खुद ही डेटा टाइप है और इसके लिए हमने इंट डेटा टाइप यूज किया है तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसीलिए मैंने यहां पे डबल बी कर दिया है जिसकी वजह से ये है तो नंबर ही फील्ड नेम तो नंबर ही ऐसे कंसीडर करेगा लेकिन यहाँ पर जो कि नंबर एक डेटा टाइप है तो या तो आप बीच में अंडर स्कोर वगैरह लगा दीजिए नहीं तो फिर कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि ये नंबर के बजाय कुछ और इसमें लगा दीजिए जैसे मैंने डबल बी जोड़ दिया है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और इसको मैंने इंट डेटा टाइप रख ही दिया है देख ही सकते हैं आप बाकी यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन दिया है तो यहाँ केवल डेट लिखना है date and time data type आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज करते हैं यहाँ पर आपको केवल डेट लिखना है और फिर यहां से जाके इसको रन करवा दीजिएगा यहां रन पे क्लिक कर दीजिएगा आपका काम हो जाएगा बस यही तो है नाम से हमने बनाया था देखिए वही वही चीजें आई हैं देख सकते हैं अब यहां पर सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब जैसे नंबर है तो यहां वन फिल कर दिया यहां पे नेम है तो जो भी नेम दिया गया है यहां पर आप चेक कर सकते हैं क्या नेम दिया गया तो पहला में नाम दिया गया जुगल तो जो नाम दिया गया यहां पर आप एंटर करवा दीजिए जुगल हो गया ठीक है फिर यहां पे एज दिया गया तो इनकी एज क्या है वो देख लीजिए जैसे इनकी एज है 34 तो 34 यहां पे एंटर कर देते हैं 34 एंटर करने के बाद यहां पे आएंगे सब्जेक्ट तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आईटी पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं आईटी पढ़ाते हैं तो यहां पे लिख देते हैं कंप्यूटर ठीक है तो ये लिख दिया फिर आगे आते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन जैसे ही डेट ऑफ ज्वाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये कैलेंडर सा बन के आएगा यहाँ से आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग चूज कर सकते हैं तो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें क्या दिखाई गई है वो देख सकते हैं दस एक दो हजार उन्नीस दिखाया गया तो जो दिखाया गया आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और खाली यहाँ पे 2019 कर देता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ तो ये फीमेल तीन बार मेल है तो यहाँ एम फिर यहाँ पे टाइप करेंगे एम और फिर यहाँ पर एम और फिर लास्ट में फीमेल के लिए एफ कर देंगे तो ये हमारा टेबल तो बन गया देख सकते हैं टेबल बनाना आसान है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनाना आसान है ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे आपको बनाना है तो क्लियर है टेबल अगर टेबल क्लियर है तो फिर अगले स्टेप पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको क्वेरी टू के नाम से आ रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्यू के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ तो ये लिख दिया स्टूडेंट क्यू स्टूडेंट क्यू के नाम से ये क्वेरी हमने सेव कर दिया अब इस क्वेरी को क्लोज कर देना है हमको ठीक है ये इसका रिजल्ट ये है ये इस तरीके से ये बन के आ जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे सवाल ये है हमारा ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है अगर आपको आईटी के टीचर्स के लिए अच्छा आईटी का टीचर्स यहां पर इसकी बात कर रहे थे हम तीसरे वाले की to display the subject of all teachers whose age is more than 40 years इसी को मैं बता देता हूं ठीक है इसी तरीके से पूरा रिकॉर्ड अगर आपको शो कराना हो तो पूरा रिकॉर्ड को शो कराना बहुत आसान है पूरे रिकॉर्ड के लिए आप सीधा सीधा एक क्वेरी बना लीजिए पहले तो इस टेबल को क्लोज कर दीजिए जो ओपन है यहां से जाकर के अगर पूरा रिकॉर्ड शो कराना है तो यहां पर जाकर के और स्टूडेंट ये देखिए स्टूडेंट टी नहीं है आ, यहाँ पर टीचर्स के नाम से हमने टेबल बनाया है ये टीचर्स वाला यही टेबल है और देखिए इसमें ये टेबल इस तरीके से बनी हुई है तो अभी हमें इसके लिए क्वेरी बनानी है तो क्वेरी कैसे बनेगी तो यहाँ पर पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं ठीक है इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट की का यूज करना है यहाँ लिखिएगा सेलेक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिएगा सेलेक्ट लिखने के बाद आपको लगाना है एस्टेक यानी कि मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है वो लगा दीजिए और इसके बाद आपको क्या करना है कहां से सेलेक्ट करना है तो हम लिख देते हैं फ्रॉम टेबल का नाम क्या है टीचर्स नाम है तो T E A C H E R S teachers ही नाम दिया गया है टेबल को तो जो नाम दिया गया है बिल्कुल वही नाम आपको लिख देना है ठीक है ये लिख दिया अब बस यहां से जाकर के क्वेरी पे जाके और यहां से अब इस पे क्लिक कर दीजिए पहले ध्यान दीजिएगा कि ये टीचर्स वाली टेबल क्लोज हो ठीक है अब यहां से जाके क्लिक करिए देखिए क्या होता है पूरा का पूरा टेबल आपके सामने है कि नहीं है तो अगर पूरे अगर पूरे टेबल को फेच कराना है तो इस तरीके से लेके आ सकते हैं समझ में आ रही है बात अब देखिए यहां पर पूरा टेबल तो हमारा आ गया है लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये बनती है दूसरी क्वेरी हमें ये बनानी है पहले तो इसको सेव कर लेते हैं ये जो क्वेरी हमने बनाई चलिए क्वेरी टू आ रहा है इसको स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव करते हैं स्टूडेंट क्यू ठीक है ये स्टूडेंट क्यू के नाम से ऑलरेडी सेव है यहां पर एक और क्यू लगा देते हैं चलिए हो गया ठीक है तो ये हो गया अब एक दूसरी क्वेरी तो क्वेरी कैसे बनाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको ऑफ कर देंगे और यहां पर जाकर एसक्यूएल पे जाके क्वेरी बनाएंगे हम ठीक है यहां पे करना क्या है हमको एज फाइंड करना है किसके किसके बीच का एज एज फाइंड फाइंड करना है जो हम क्वेश्चन बता रहे थे देखिए ये जो सी वाला क्वेश्चन है to display the subject of all teachers whose age is more than 40 years सारे सब्जेक्ट के टीचर जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है उनको खाली लेके आना है उनका पूरा डिटेल आए ऐसा हमें करना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा आसान है देखिए एक बार समझ लीजिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी पहले तो सेलेक्ट करना है टेबल को ठीक है तो इसके लिए सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तो यहां लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट लिखने के बाद यहां पे मल्टीप्लाई जो लगाते हैं हम वो लगा लीजिए लगा लिया अब यहाँ टेबल का नाम देना टीचर्स टेबल का नाम है हमारे टेबल का नाम क्या है टीचर्स है तो यहाँ पर टीचर्स दे दिया टीचर्स देने के बाद क्या करना है टीचर्स टीचर्स जैसे ही दे देंगे एंटर करके नीचे आइएगा आप वहां पर भी लिख सकते हैं कोड ठीक है यहाँ पे लिखता हूं मैं वेयर अब यहाँ पे कंडीशन देंगे हम वेयर एज एज ही दिया है ना एक बार हम चेक करते हैं कि एज दिया है कि नहीं दिया है तो यहाँ पर डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं तो ये एज है देखिए एज 34 है 31 है 32 है 35 है हमें 40 इयर्स क्या है क्वेश्चन में देखिए फिर से एक बार दिखाता हूँ question to display the subject of all the teachers जितने भी टीचर्स हैं सारे सब्जेक्ट के टीचर्स की बात कर रहा है whose age is more than 40 years कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है 40 भी नहीं 40 इयर्स से ज्यादा की बात कर रहा है ठीक है समझ में आ रही है बात तो 40 ईयर से ज्यादा की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन 40 ईयर हमें देना होगा ठीक है तो यहां पर क्या लिखना है आपको यहां पर आकर के लिखना है वेयर एज ठीक है is greater than is greater than is greater than 40 40 कर दिया हमने अब यहां पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट करने के बाद अब इस क्वेरी को रन कराना है तो ये टीचर्स वाली टेबल क्लोज रहेगी तब ये क्वेरी चलेगी यहां पे क्लिक कर दीजिएगा ठीक है यहां पे फ्रॉम लिखना भूल गया मैं यहां पे लिखना है फ्रॉम ठीक है ये हो गया अब यहां से इसको रन करवा दीजिए तो देखिए जिनकी भी एज 40 ईयर से ज्यादा है केवल वही रिकॉर्ड्स आपके सामने आए हैं कुछ इसी तरीके से ये क्वेरी सॉल्व होगी तो अगर आपको समझ में आ गई हो बात तो बहुत अच्छी बात है रिस्पांस दीजिएगा आप लोग ठीक है और जो भी समझना है डायरेक्टली जो भी कुछ समझना है डायरेक्टली हमें पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जिन बच्चों को पढ़ाया है उनको तो नंबर भी दे रखा है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं ओके उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी थैंक यू